Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich El Hikaru und Mehmet Productions. Und zusammen gucken wir uns zwei albanische Queens an. Äh, wie heißen die? Yes, einmal Taina und die andere Dafina Sekiri. Genau, zwei super, sehr talentierte mhm. Personen. Ja, und genau, wir vergleichen heute beide Songs die neu sind. Bin gespannt, welches der beiden Lieder uns mehr gefallen wird oder ob wir es, am es Ende wird schwer, es wird schwer, schwer. es wird bestimmt schwer. <laughs> Aber wir werden es sehen. Das Lied von Tyne heißt Keke, glaube ich, und von Dafina Million Dollar. Dollar. Bin sehr gespannt, gespannt. Fangen wir mit Tyne an. Genau, auf geht's. So, auf geht's. Wir sind auf geht's. gespannt. Tyner einer meine Liebe. Oh. Ey, dieses Kleid. Sie hat gesagt, ja zu wow. Liebe, si amor. Ey, Kleid, Stimme, Kulisse, ach du heilige Scheiße. Singst du auf Spanisch? ne? Si amor. Ja, si amor. Ja. ja. Diese Stimme, ja. Oh, von Cricket. Alter wir kommen Chilche, Chilche, sind hinter mir Chilche, Chilche Ab in der Mann, Chilche, Chilche Gewesen ist Lied heißt Chilche Chilche, Ey, das ist aber Ey, die Scheiße, wie hübsch das ist Das ist voll geil Ja, hübsch ist die sowieso in jedem Video ne? <laughs> Das ändert sich nicht Aber hier wieder zu erwähnen einfach, wie klasse sie aussieht ja. Cheche heißt also das also, dieses Q. Cheche, ja. Cheche. Cheche. Interessant, wie man das ausspricht. Ey, wirklich. Das bleibt für alles. Die, <laughs> ja. Ey, die Stimme ist einfach nur einmalig. Ohne ja. Scheiß. <laughs> Let's go, weiter. Teilnahme. Sie ist auch sehr farbtruger. Ja. Ich finde auch das Bild im Hintergrund richtig geil. Das Zimmer allgemein. Ja. Das ist wahrscheinlich eher im ähm, ländlichen Gebiet. Wow. Wow. Wow. Wow, also wow. das Outfit steht auf jeden Fall sehr gut zu ihr. Ja. Mhm. Sieht top aus. Mhm. Da ist man schon sprachlos, wenn man das sieht. Ich glaube, sie hat Interesse an den Mann da ja. Und der Mann auch an ihr, würde ich behaupten. Das ist direkt ein Ohrwurm. Ui. Leute, wenn ihr wisst, was Chat heißt, schreibt das unten in die Kommentare. Wird und schreibt gerne hin, wie ihr ihren Style hier findet. Genau. Wie findest du es, Mehmet? Also sprachlos einfach. Ja, ne? Das steht dir top. Ja, natürlich. Richtig Was hübsch. sagst du dazu, mein Freund? Ich bin jetzt schon sprachlos, schon von der ersten Sekunde an. Oh, das ist eine richtig geile Stadt, wirklich. Ich freue mich echt, wo das gedreht wurde. Ich weiß es nicht. Also falls ihr es wisst, schreibt es in den Kommentaren. Ja. Jägermeister. Oh, Tequila. Alter. Ey, so die harten äh, Getränke hier. Che, che. Che, che, che, che. Che, che, che, che. Das ist voll mitreißend, obwohl das so ruhig ist cię. Cię, cię, cię, cię. Cię, cię, cię, cię. Mach weiter jetzt, hallo. Der Schluss noch richtig romantisch. Durch den Sonnenuntergang mit schwarzen Pferden. Ne? aufgesattelt. Ich frage mich echt, wie oft Chat Chatche gesagt haben. okay, wir trinken schon raus. <laughs> Also sie könnte das ruhig tausendmal sein und wir würden ihr trotzdem zuhören, aber bei dir tün, nicht. Tün, tün, <laughs> okay. <laughs> Also das... Message angekommen. Das war und on das Fliegteiner. Krass, krass, krass. Das war schon... Jetzt kommt Daphina mit Million okay. Dollar. Bereich? Okay. Ach. Sieht sehr traditionell aus, mhm. was die Frauen hier anhaben. Und okay. Ich glaube, das ist eine Hochzeit. Ja. Das Shopping Day. Ja, ja, ja, weil sowas ja. gibt es ja bei uns genau, auch, genau. so dass man dieses rote Ding über den Kopf Genau, macht. genau, stimmt. Und mhm. sie hat mhm. was Weißes an. Ich denke mal, das ist ein Brautkleid. Aber sehr <laughs> offen. ja, ja. Ein sehr modernes. Sehr modernes, sehr, sehr modern. Aber man weiß ja, Dafina hat einen sehr, sehr guten Style. Stimmt, stimmt, stimmt. Dafina, ich bin auch sehr gespannt, <laughs> Weil sie überrascht okay, immer wieder. Ja. Ich will überrascht werden davon. Ah, da, Million Dollar, oder? Ja. Okay. Jetzt auf einmal sind die Frauen weg und da kommt eine andere Kulisse jetzt. Okay, die ziehen. Safe. Oh. Shit, Alter. Tja, die Frauen sind noch da. Tja. Aber der Übergang war sehr gut von. Wow. Ey, die Stimme. Wow, das sieht so hammer geil aus. Das sieht richtig badass aus. Vom Frisur aus bis hier Make-up und was sie da trägt. Ja. Mhm. Alter. Jetzt kommen die ganzen Geldscheine, fliegen die Dollars. Hm. Ist das der Dafina gewesen? Ich weiß es nicht. Ja. Ah. Digga. Ja, das ist doch cool. Ey. Das, das sieht aber geil aus. Oh. Was oh, das heftig. Das ist ja... Shit. Oh, ey, wirklich. Ich, ich verbrenne gerade innerlich. Der hat hier sogar Gold dann. Ne? Ah, ja. Das sieht ja richtig krass aus. Das, <laughs> ja, das gerade sah richtig heftig aus. Äh, Spotify. <laughs> Okay, ist das anderes? Wow! Ihr Style. <laughs> Das sieht ja geil aus. Ja. Also, das sieht aber komplett irgendwie anders aus als vorher, Nicht so traditionell mehr, sondern Wow. Richtig so. Weiß nicht, wie ich das, das nennen das soll, aber. Das ist einfach krass. <laughs> Oder? Das steht hier von so, Locken, ja, diese Haare, ja. ne? Also Daphina kann immer anders aussehen. Also Habt ihr die Farbe gesehen? Ja, andere Augen wieder. Oder hier. Ich glaube, hätte sie nicht ihre Tattoos, würde ich sie nicht erkennen, wenn sie einen anderen Style hätte. Ja? Ja, ich glaube schon. Das sieht krank aus, also ja. richtig krass. Also du, Delfina, du hast im besten Style von ja. allen Künstlern. <laughs> Sie wäscht immer die Dollarscheine. Wie viele Charaktere sie schlüpfen können. Ne? Alter, so die Goldbatzen, äh, Geld, Geldscheine, Geldwäsche. Wortwörtlich Geldwäsche. Treibt sie da. Ey, die, die, ne? die, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Du dachtest doch, dass ich gesehen Ja, ja, ja, dachte ich schon. So, vielleicht ist das ja Khatarskoy. Ja. Das war Khatarskoy. Sieht voll geil aus. Oh shit, Porsche. Haha. Vielleicht, Wimpern. vielleicht ist das ihr Freund wow. oder so. Oh, das ist echt krass. Ist das ihr Freund oder nicht? Was sagt ihr dazu, Leute? Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr mehr darüber wisst. Ja. Ah. ey, ich, Junge, ich, ich sage jetzt schon, ich kann mich nicht entscheiden. Werde ich mich, ich werde mich auch enthalten. Ja, ich, ich werde dazu gar nichts sagen. also ich kann ja. mich entscheiden. Alle, beide sind. Ihr seid nur schwach. ich könnt euch nicht entscheiden. Also, ich finde, also vom Video her, vom Style her, sorry, aber Dafina gewinnt bei mir. Lied her finde ich beide gut. Aber vom Video her hat mich das, mehr, also was ich da zu sehen bekommen habe, was meine Augen gesehen haben, die sind jetzt noch glücklicher. Okay. Ja, äh, also ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also vom Video her fand ich Dafina auch auf jeden Fall einen Ticken besser, aber vom ja. Gesang her beide top. Aber beide äh, Videos sind echt gut ja, geworden. ist echt gut, genau das, was wir äh, erwartet haben eigentlich. <laughs> Ja. <laughs> Als wir schon gehört haben, so Taina und Dafina haben ein neues Lied. Wenn ihr wüsstet, wie wir äh, gehypt waren. Ja. Und ja, jetzt haben wir es endlich. Wir waren angeguckt. alle so schockiert, so alle so boom, so weißt du, alle. <laughs> ja. ja. Und Grüße nach Kosovo zu Urim. Ja. Danke. Grüße gehen raus an euch. Und danke an die anderen Supporter. Danke. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt gerne in den Kommentaren runter. Und ja, es folgen mehr albanische Reactions. Schaut die auch an. Ähm, genau. Sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bye.